Gospel Fest. Brother Jimmy ni kakaangu, kakaangu kabisa, muda mrefu amenilea kwenye huduma, upigaji wangu, uimbaji, vitu vingi sana. Kwa hiyo nilimwambia nitakuwepo Arusha. Nilivyomwambia akanikaribisha, na mimi sikusita, nikasema nitakuwepo. Kwa hiyo ndio hivyo, napenda kujifunza na najua kitu alichoandaa Brother Jimmy kuhusiana na ishu ya worship ah, ni kitu cha kimungu na anapenda kukua katika hilo eneo. Kwa hiyo nikasema nihudhurie na namshukuru Mungu nafasi aliyotupa ya kumwabudu, kumtukuza na kumfahamu katika viwango vingine. Kikubwa naweza nikasema, wakati wote napoenda kumwabudu Mungu sehemu yoyote, iwe ilipangwa ikupangwa, najua ni Roho Mtakatifu alipanga, kwa sababu ukiambatana naye chochote unachokifanya ni yeye juu anafanya Kwa hiyo naamini ilipangwa, ndio maana imekuwa hivyo. Kwa kifupi tunaweza kusema uh, ah, somo lenyewe la Roho Mtakatifu likaruhusu nafasi ya Roho Mtakatifu kuchukua nafasi na wimbo mimi siwezi tukauimba, kwa sababu yeye ni kweli, hatuwezi bila yeye. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi. Uh, kiukweli niseme nilikuwa katika mazingira gani, lakini yamekuwa ni maisha yangu. Ah, mara nyingi sana na, na unaweza ukafanya vitu vingi sana ukaezani kama una, ni wewe mwenyewe ndo unafanya. Kuna kipengele kimoja tu specifically naweza kukisemea. Wimbo huu ulikuja wakati tupo kwenye maandalizi ya live recording, haukuwepo kwenye DVD. Yaani wakati tunafanya mazoezi haukuwa kwenye listi. Wiki mbili kabla ya live recording, Mungu ali, tuko tuko kwenye devotion kama team Essence of Worship. Mungu akaachilia tu hayo maneno, mimi siwezi bila wewe Yesu. Nikasikia hiyo melody nikairekodi hapo hapo, hapo ndipo tukaanza kuimba. Ni wimbo ambao hatukuzani kama ni wimbo kwa sababu ilikuwa ni maombi yetu. Kama ni wimbo utawafikia watu wengi na utawabariki watu wengi, lakini pia Roho Mtakatifu alinisemesha ni utoe wa kwanza katika page yetu ya YouTube, na nadhani imewahudumia watu wengi na tumekuwa na shuhuda, nasi tunamrudishia Mungu sifa na utukufu. Kwa hiyo nilikuwa kwenye mazingira gani? Nilikuwa kwenye mazingira ya kutokuweza, na hata sasa hivi niko kwenye mazingira ya kutokuweza bila yeye Yesu, lakini wakati ule alikuja kunikumbusha kwamba sitaweza kufanikisha jambo lolote bila yeye. <laughs> Ngoja kwanza niseme hivi sina nyimbo iliyonitoa mimi. Nimetoka tokea nimezaliwa, kuonekana kufahamika na watu sio kwamba ndio nimetoka, nilikuwa nafahamika muda mrefu katika ulimwengu wa roho, na hata sasa hivi sio kwamba anafanya nyimbo au ni, ni, ili nitoke. Ninafanya nyimbo kwa ajili ya Bwana, sijui na vijana wengine watakuwa walishike hili, maana watu wengi sasa hivi wanaangalia kurekodi ili watoke. Wanataka utoke uende wapi? No, mimi sijatoka, yani nilikuwa niko, yani sijui nisemaje hivyo ndio hivyo, yani imetokea. Kikubwa ambacho naweza nikamwambia kijana mwenzangu, acha malengo ya kutaka kutoka, kuwa na malengo ya kujinyekesha kujinyekea mbele za Mungu ili yeye akukweze kwa wakati wake, sio kukutoa, akukweze kwa wakati wake. Kwa kikubwa anachoweza kukisema, kaa chini ya mkono wa Bwana na yeye atakuinua kwa wakati wake. Achana na, na mambo ya kutaka kutoka, kutaka kufanyaje. Hapo ndiko kukosea kwingi, kwa sababu watu wanavyotaka kutoka na mlango badala atokee mlango wa sebuleni, anatokea mlango mwingine ambao kutakiwa kutoka. Kwa hiyo tuweka maana ndani ya moyo wako kwamba natamani nikutumikie Mungu na nikae chini yako. Habari ya kutoka sio ndani ya kwanza yeah. Gospel Fest.